Բարև ձեզ։ Ուրեմն ուսումնասիրելով այս to do ծրագիրը, մենք տեսնում ենք, որ օգտագործում ենք use state, որպեսզի հետևենք այս զանգվածը, այս իրավիճակը, այս state-ը, որի մեջ կան ուրեմն 3, նո, նախնական 3 հատ object, հա, learn.js, learn.css, learn.react, բայց ապագայում իհարկե մենք նաև կարող ենք ավելացնենք ինչ որ object իր մեջ, օրինակ abc։ Ահա, խնդրեմ, ինչ ինչ եղավ այդտեղ։ Դե իրականում այս on add ֆունկցիան կանչվեց եւ նա ինչ արեց, ուրեմն ստեղծեց մի հատ նոր զանգված, որի մեջ դրեց բոլոր հին զանգվածի անդամները պլյուս այս նոր օբյեկտը։ Եվ ահա, քանի որ մենք կանչեցինք set to do's, այսինքն state-ը փոխեցինք, React-ը նորեն կանչեց մեր component-ը, որպեսզի ստանա այն ամենավերջին, ամենաթարմ element-ները, React element-ները, որը ինքը հետո թարգմանում է DOM-ին եւ ահա, խնդրեմ, հայտնվում է էկրանի վրա։ Այստեղ էլ ինչ լոգիկա կա, տկը լոգիկա կա, թե ինչպես պետք է ուրեմն delete անել կամ հանել ինչ որ մի անդամ ցուցակից, օրինակ այսպես, հա։ Այստեղ լոգիկա կա, թե ինչպես կարելի է ուրեմն ավարտած անդամները հանել, օրինակ այստեղ եթե սա ասենք ավարտած է, այստեղ click ենք անում, նա անհետանում է եւ իհարկե կարող ենք իրավիճակը փոխենք եւ այլն եւ այլն այսինքն ինչ է ստացվում որ մենք ստեղ ունենք բազմաթիվ ֆունկցիաներ որոնք որ որոշում են, թե մեր state-ը, մեր իրավիճակը ինչպես պետք է փոխել։ Հիմա իրականում որպեսի մեր կոդը լինի ավելի մաքուր, ավելի պարզ, եւ հիշեք, որ միշտ երբ որ մենք կոդ ենք գնում, ամեն ինչ անում ենք, որ ինքը լինի maximum parse, որպեսի հեշտ կարդացվի եւ ապագայում հեշտ լինի debug անել իրեն, հեշտ լինի ինչ որ նոր կարողություններ ավելացնել իր մեջ եւ այլն մենք կարող ենք վերցնենք այն լոգիկան, այն կոդը, որը որոշում է թե ինչպես պետք է state-ը կամ իրավիճակը փոխել, եւ այդ ամենը կարող ենք առանձնացնենք։ Հետևաբար մեր JSX-ը ավելի པարզ կլինի եւ այն կոդը, որը աշխատում է state-ի հետ կամ իրավիճակը փոխելու հետ, մենք կարող ենք խմբավորենք մի տեղ, որտեսի ոնց որ միասին լինեն, հա՞ Հիմա ինչպես կարելի է օպտիմալ ձևով դասավորել այս ամենը։ Իրականում իհարկե տարբեր մոտեցումներ կան, որից մեկը օգտագործելով use reducer hook-ը։ Use reducer օգտագործում ենք այսպես, use reducer։ Ամ ինքը, ինչպես տեսնում եք, գալիս է եւս React գրադրանից, նույն ձևի ոնց որ use state-ը, Ուրեմն use reducer-ը հիմնականում օգտագործում են այն ժամանակ, երբ որ մենք ուզում ենք հետևենք ավելի կոմպլեքս արժեքներին։ Այսինքն, եթե մենք ընդամենը հետևում ենք ինչ-որ text կամ ինչ-որ div կամ ինչ-որ boolean, use state-ը լրիվ հերիք է։ Բայց այն ժամանակ, երբ որ մենք արդեն սկսում ենք աշխատենք ավելի կոմպլեքս ստրուկտուրաների հետ, օրինակ, ստեղ մենք ունենք միած զանգված, որի մեջ կան օբյեկտներ եւ այլն եւ այլն, այդ ժամանակ use reducer-ը բավականին օգտակար է։ Հիմա Մենք use reducer-ին կփոխանցենք մի հատ ֆունկցիա, որին մենք կանվանենք reducer, ահա կարող ենք այդ ֆունկցիան ստեղծենք ստեղ reducer այսպես եւ նախնական արժեքը այնց որ այս use state-ի նախնական արժեքը վերցնենք հանենք ստեղից այդ use state-ը մեզ պետք չի որտեվ արդեն use reducer-ը այդ այդ դերը կկատարի state management-ի դնում ենք ստեղ Եվ ահա, խնդրեմ, ուրեմն մենք ստեղծեցինք, ուրեմն կանչեցինք use reducer hook-ին, փոխանցելով մի հատ ֆունկցիա եւ մի հատ object։ Եվ այս reducer ֆունկցիայի մեջ մենք կդնենք բոլոր լոգիկան, որը կորոշի, թե ինչպես պետք է ուրեմն state-ը կամ իրավիճակը կամ այս զանգվածը փոխվի, հա, այնց որ ամբողջ այդ լոգիկան կմտնի ստեղ, բայց դա մի քիչ հետո։ Ուրեմն ինչ է use reducer-ը վերադարձնում։ Նա վերադարձնում է մի հատ զանգված, որի առաջին արժեքը կլինի հենց state-ը, հենց to-dos զանգվածը, ամենավերջին զանգվածը, եւ մի հատ ուրիշ ֆունկցիա, որը կոչվում է dispatch։ Ինչ է dispatch-ը։ Dispatch-ը մի ֆունկցիա է, որի միջոցով մենք կարող ենք խնդրենք, որպեսի ինչ որ մի գործողություն արվի մեր կողմից։ Այսինքն, նայեք ստեղ Եկեք գնանք այն այն տեղը, որտեղ որ մենք ավելացնում ենք նոր արժեք։ Ահա, ուրեմն մենք ժամանակին sense ենք, չէ՞ անում, ուրեմն մենք անջում ենք set to do, այսինքն state-ը փոխում ենք այս նոր զանգվածով։ Եվ ինչպես տեսնում եք, ստեղահագին լոգիկա կա, որը որոշում է թե ինչպես դրա տեղը մենք անում ենք հետեւյալը։ Նայեք, մենք անջում ենք dispatch, փոխանցում ենք իրեն մի հատ object։ Այս object-ը ուրեմն փոխանցում ենք մի հատ type։ Այս type-ը որոշում է թե մենք ինչ ենք ուզում։ Հա, այսինքն մենք ստեղ ասում ենք, որ մենք ուզում ենք ինչ-որ բան ավելացնենք։ Բայց ինչ ավելացնենք։ Դրա համար մենք փոխանցում ենք մի հատ payload, որի մեջ մենք տնում ենք այն ամենը, ինչ որ մենք ուզում այդ հավելյալ ինֆորմացիան, որ մենք ուզում ենք փոխանցենք։ Այսինքն մենք ուզում ենք փոխանցենք այս տեքստը, հա, որպեսզի այս տեքստը ավելանա ցուցակի մեջ, նենց որ text, text, ահա։ Okay, իսկ երբ որ մենք այս dispatch-ը կանչում ենք, ի՞նչ է լինում։ Ուրեմն նայեք, use reducer-ը տակից կանչում է մեր reducer ֆունկցիային։ Իրեն փոխանցում է state, որը ամենավերջին, ոնց որ իրավիճակն է, ամենավերջին արժեքն է, ամենավերջին to-dos զանգվածն է, եւ մի հատ object, այս object-ը դա այն object-ն է, որը մենք փոխանցեցինք dispatch-ին, այս սա։ Այսինքն այս object-ը գալիս է մտնում է այստեղ։ Հիմա դերը այս reducer-ի նա է, որ ուսումնասիրի state-ը եւ action-ին, action-ը էլի այն արժեքն է, որ մենք ստացանք dispatch-ից։ Եվ վերադարձնի մի հատ նոր state, նոր իրավիճակ։ Okay։ Այսինքն, ստեղ մենք կարող ենք ասենք, եթե action.type-ը add է, ապա այդ ժամանակ եկեք վերադարձնենք եւ արդեն ստեղ այդ նոր զանգված, որը ունի ուրեմն բոլոր նախորդ զանգվածի արժեքները, պլյուս մի հատ object, որի մեջ կա id math.random, text, որը մենք կվեցնենք action-ից, action.payload.text։ uh, Ինչու, որովհետև մի րոպե, մի հատ եկենք, տեսնում եք, տեքստը մենք փոխացեցինք payload-ի միջոցով, չէ՞, հետևաբար մենք ստեղ ստանում ենք action.payload.text, այդպես։ Եվ is completed false, չէ՞, ինչ որ sense մի բան։ Այդքան բան, Այսինքն ինչ է ստացվում, որ լոգիկան, թե ինչ է նշանակում ավելացնել ինչ-որ նոր բան մեր to-do-ի ցուցակի մեջ, այդ լոգիկան ամբողջովին փաթեթավորված է մեր reducer-ի մեջ։ Իսկ ստեղից մեր ծրագրից մենք ընդհանրը ասում ենք, որ մենք ուզում ենք ավելացնենք այս տեքստը, ուզում ենք add անենք այս տեքստը, այդքան բան, թե այդ տեքստը ինչպես կավելանա, ցուցակի մեջ, ինչ ID կստեղծվի, նոր զանգված կստեղծվի, ես իմ ինչ, ես իմ ինչ, այդ ամենը արդեն այլևս այս ծրագրի գործը չի։ Այդ լոգիկան արդեն ամբողջովին փաթեթավորված է reducer-ի մեջ։ Այսինքն reducer-ը ունի մի հատ շատ པարզ դեր։ Վերցնում է action, վերցնում է state եւ վերադառնում է մի հատ նոր state։ Այդքան բան։ Այսինքն նույնպես եթե մենք ուզում ենք ուրեմն delete ուզենանք ինչ-որ բան հանենք ցուցակից, հա, ոչ թե sense complex ինչ-որ filter ենք անում, ես իմ ինչ ենք անում, այլ մենք կանչում ենք dispatch, փոխանցում ենք իրան մի հատ type, երբ է, delete, payload-ի մեջը դնում ենք id-ն այն object-ի, որ մենք ուզում ենք հանենք, to do.id, ինչ-որ sense մի բան, չէ, իսկ այս լոգիկան, այս լոգիկան, մենք հանում ենք ստեղից և դնում ենք մեր reducer-ի մեջ, այսինքն ստեղ մենք ասում ենք else if action.type-ը delete է, ապա այդ ժամանակ մենք վերադարձնում ենք, արդեն to-do-ս չի, այլ ստեղ անվանում է state, նենց որ state.filter, և ստեղ ուրեմն action.payload.id, այդքան բան։ Այսիք ինչ է ստացում, որ մենք պահում ենք միայն այն օբյեկտները, որոնց ID-ն հավասար չէ տրված ID-ին, հետեւաբար այդ օբյեկտը դուրս կգա, չէ՞, ցուցակից։ Եվ այն եւ այն, եւ ստեղ սենց անընդհատ else-if-երով, else-if-երով մենք սենց կարող ենք ավելացնենք ավել բաներ, դերեր, հա, թե ինչ կարող է այս reducer-ը անի, եւ համապատասխան իհարկե dispatch-ով կարող ենք կանչենք եւ խնդրենք, որպեսզի այդ դերը կատարի։ Այդքան բան։ Ա ինքը շատ հարմար է եւ ինչպես տեսնում եք բավականին անջատում է լոգիկան, հա, այդ լոգիկան, որ աշխատում է state-ի հետ, այն լոգիկայից, որը ընդհանրապես ասում է, որ ինձ պետք է որ բան ավելանա։ Թե ինչպես ինչպես է այդ բանը ավելանալու, արդեն իմ գործը չի, այլ reducer-ի գործն է։ Okay։ Ամ դեռ հիմա որպեսի տեսնենք սա աշխատելուց, այս այս պատկերացրեք, այդքանը հասկանալով մոտավորապես պատկերացեցիք ինչպես կարելի է այս մնացածնել տենց որպես else-if else-if-ներով լրացնել reducer-ի մեջ, հենց որ եկեք տեսնենք սա ինչպես է աշխատում։ Հիմա ուրեմն եթե ես տեղ գրեմ, չգիտեմ ABC եւ enter սխմեմ կամ add սխմեմ, բուպ, ինքը ինչպես հայտնվեց ստեղ, որովհետեւ ստեղ ուրեմն մենք այս այս ֆունկցիան կանչվեց, dispatch արեցինք add, տեքստի մեջ փոխանցեցինք ABC, use reducer-ը ուրեմն կանչեց մեր reducer ֆունկցիային վերջին to-dos զանգվածով եւ action-ով եւ action-ի մեջ ուրեմն մենք տեսանք որ type-ը add է եւ մենք ուրեմն վերադարձինք մի հատ նոր զանգված, ամենավերջին զանգվածը, որը ունի բոլոր նախ, նախորդ զանգվածի արժեքները, պլյուս մի հատ նոր object, որի տեքստը այդ abc-ն է, որը payload-ի մեջ է։ Դքան բան։ Այս use reducer-ը շատ հարմար է եւ ելի ինքը հիմնականում օգտագործվում է այն ժամանակ, երբ մենք ուզում ենք հետևենք կոմպլեքս ինչ որ արժեքներին, ոչ թե ընդհանրապես մի հատ տեքստ կամ ինչ որ թիվ, այլ ինչ որ ավելի բարդ ստրուկտուրա։ Այդ ժամանակ արդեն արժի use reducer-ը ունենալ, որպեսզի նաեւ բոլոր ուրեմն լոգիկան, թե ինչպես կարելի է այդ ստրուկտուրան փոխել, փաթեթավորենք իր համապատասխան reducer ֆունկցիայի մեջ։ Եվ իհարկե բնականաբար եթե այս reducer-ը աճի եւ դառնա շատ մեծ, կարող ենք դնենք առանձին ուրեմն module-ի մեջ Եվ այլն եւ այլն, մոտավորապես պատկերացեցինք։ Սա շատ հարմար բան է, եւ իմիջայլոց այս dispatch-ը մենք կարող ենք փոխանցենք ուրիշ կոմպոնենտներին, որոնք որ իրանք էլ նույնպես ուղղակի dispatch անեն, ասեն, խնդրում եմ այս ավելացու, խնդրում եմ նա հանի, առանց իմանալու տակի լոգիկան։ Այդքան բան հույսով եմ այս use reducer hook-ը բարձր էր, հույսով եմ հետաքրքիր էր, շուտով կհանդիպենք։ Բարև։